Dengan hash brown dengan omelette. Okay, okay. um, chicken sausage. Ini, ni. Okay, let's eat, ya, ya. Let's eat, Nana. Uda use. Hi guys. Hi guys. Assalamualaikum. Okay, setiap yang korang nampak depan ni kita ada menu breakfast terbaru daripada McDonald, iaitu breakfast wrap. Kita ada dua jenis. Satu omelette with uh, omelette wrap with chicken sausage lalu satu dengan crispy chicken. Okay. Next juga kita ada hash brown. Kita minum dengan air. Stay hmm. kat tepi guys. Hmm. Sebab nak air kakak pink. Yes, kakak drink plain water. Because Milo asyik tak ada Betul lepas tak ada Tak ada penat dah ni Okay hmm. Ni pun dah sejuk dah Okay Sejuk dah Nampak ni kita ada breakfast wrap Breakfast Okay Kita ada breakfast Hash brown Alright Hash brown Okay kita ada breakfast wrap Kita kena makan Kau tak ada lapar dah Tak ada lapar Tak sabar dah Tunggu dia And eat Yeah. Kaki kita. Kaki goyang. Kita. As simple Kita makan ni. Alright. Kita makan ini ni. Ini okay, kejap. Ini. Crispy chicken. Kakak dah ada. Nanti ni nanti. Dengan hash brown dengan omelet. Ada Melissa di belakang. Hash brown. Ya. Ini hash brown. don't Tak nampak lah. Okay, tak itu nampak. dia chicken Um, chicken sausage. Hash brown omelette. Okay, buruk dah yang ni guys. Hmm. hmm buruk. Ni, ni, ni. Okay, let's eat, eat ya, ya. Let's eat. Nana. Eh, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabar barik lana fi marazak Jom, kita makan. Saya minum dulu. Okay, okay. Guys, mama. Mama. so hungry. Okay, kakak hungry. nak makan hash brown. I, I. Ay, kakak nak. Kakak nak tunjuk. Dan Nena tunjuk lah. Okay. Duduk, duduk, jatuh. Alright. Alright. Nampak menarik yang ini ya. Pedas. Yeah, this one. Hmm. Apa tu? Oh, ni. Kakak. Huh? Kakak pegang satu. Tak gambar. Buat ni. Macam tu. Ah, nganga. Ah. Pandang kamera. Angah. Angah pandang kamera. Angah. Eh. Okey, tak nak sudah. Okey, kita akan mulakan dengan ni. crispy chicken, okey? Ni. Apa ni tebal terbalik Lambangnya kat sini. Benda yang terbalik. Kita akan rasa tanpa sos dahulu, okey? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, sedap. Pespai baru dapat omelette saja. Saja. Hmm. Hmm. Sedap. Hmm. Dia rasa hash brown. Okay, seterusnya kita akan makan dengan sos cili ya. Hmm. Nampak. Ni apa tu? Bising. Sedap weh. Memang patut dikekalkan. Sedap. Yang crispy chicken lah. Sosis belum rasa. Hmm. Hmm. Pak Ujan dah datang. Hmm. So yummy guys. So yummy guys. Buka terus sekejap. Kita keluarkan. Eh, susah ni. Besar jugalah. Okay lah. Not bad lah. Kita makan lagi sikit. Apa lah pecah-pecah tu? Apa? Okey, dah elok kakak. Hari ni kita puasa nak, nak try ni. Tapi kita dah habis dah puasa 6. Nak puasa tak? Puasa. Aku tak puasa. Ya, tak puasa lah. Nenek nak makan ni. Hmm. So, ni kita rasa terus lah yang apa, omelette with chicken sausage. Tapi mesti crispy. Crispy ni wrap dia. Ha, nampak macam garing-garing jugalah. Tapi ni dah lama kan. Ni mesti aku dapat rasa. Dia ke bawah tau. So, aku akan dapat rasa dia punya ni. Bismillah. <gasps> Ya, ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wrap dia bukan macam macam KFC tu. Akak jangan tolak. Hmm, agak masin-masin sikit. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Hmm. Hmm. Boleh tolak ke? Macam mana tolak? Okay. Hmm. I open. Eh, dah sepa sepa bila open eh. Nampak dalam dia begitu. Dia tak ada dah sayur-sayuran ke apa. Dia agak masin sikit dalam tu yang ni. I'm not sure. Apa ni dah bersepah tak lawa. Cina. Hmm. Ni lagi. Makan makan. Sepah guys. Ya. Hmm. Dalam, hmm. dalam. Dalam, dalam. Kita tak berapa sehat sangat So macam tak ada selera sangat lah ini pun baru macam okey nak makan hmm. Dia mana? I prefer this one. Biasa kalau order breakfast pun mesti akan ambil crispy chicken instead of sausage tu kan. Untuk aku, aku suka lagi yang crispy chicken tu macam lagi sedap daripada chicken sausage yang biasa tu. Tapi dua-dua sedap lah. Ni nampak lebih menyedarkan lah. Nampak. Ha, wrap dia dia garing lah dia buat. mana plain kan. Tak larat dah nak makan tapi budak ni asyik ajak buat video je kan. Tak. Kita tunaikan lah. Ya. Dalam tak buat video ya? Macam bimbi kot. Hmm. Ha. Bimbi kot video. Hmm. Macam bimbi kot. Nami. Nak tu, nak now? Tunai? Tunai. Nak tunai? tunai. Tu je lah kot video aku nak review breakfast menu baru daripada Mac D. Mac D? Nampak pun memang menyelerakan tapi pada aku okey okeylah sedaplah. Memang patut patutlah McD kalau nak kekalkan menu breakfast ni. Ya. Itu saja video kita kali ni ya kakak. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, tak tolong subscribe. Terima kasih pada yang sudah sedia menonton. Pada masa kita jumpa lagi di next video, okey? Next video. Bye-bye. Bye.